саламатсыздар ма оқушылар қайырлы күн баршаларыңызға біз кезекті қашықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз 23 ші параграф импульстың сақталу заңы деген тақырыпты қарастыратын боламыз олай болса бүгінгі сабақтан күтілетін негізгі нәтижелеріміз импульс сақталу заңын тұжырымдап оны есептер шығаруда қолдана алатын боласыңдар өткен сабақтарда біз жалпы дене импульсы күш импульсын өткен болатынбыз бүгінгі сабақта яғни импульсын сақталу заңы соқтығысулар деген негізгі тақырыпқа тоқталамыз жалпы бізде соқтығысулар екіге бөлінеді біріншісі ә, абсолютті серпімді соқтығысу болса екіншісі серпімсіз яғни абсолютті серпімсіз соқтығысу яғни біріншісінде қарайтын болсақ дене импульс және ә, энергиямен алмасады біріншісінде соқтығысқан кезде дене импульсі энергиямен түрленеді дейді екіншісі екі дене деформацияланып яғни бір бағытта қозғалыс жасайды дейді бұл серпімсіз соқтығысу ал енді жеке жеке тоқталатын болсақ бізде денелердің өзара серпімді әрекеттесуі деп жатқанымыз қараймыз бірінші дене мен, екінші дене бір біріне бағыттас келді қарама қарсы бағытта иә мына соқтығысуға дейінгі процесс одан кейін барып екінші соқтығысты міне қараңыздар соқтығысқаннан кейін екеуі екі бағытта кетті қайтадан яғни ә, абсолютті серпімді соқтығысу деп жатқанымыз екіне екі дене соқтығысқаннан кейін иә екі бағытта қозғалуы бұл абсолютті серпімді соқтығысу дейді яғни бағыттар әртүрлі болады деген сөз ол кезде бірінші дененің массасы мен жылдамдығын қосамыз екінші дененің массасы мен жылдамдығына тең болады бірінші дененің массасы мен жылдамдығының штрихына қосамыз екінші дененің массасы мен жылдамдығының штрихына так бұл жерде штрих деген не үшін жылдамдыққа ғана қойылды штрих деген сұрақ туындауы мүмкін яғни дененің соқтығысқаннан кейінгі жылдамдығы денелер соқтығысқаннан кейін олардың массалары өзгермейді тек қана олардың жылдамдықтары ғана өзгереді деген сөз демек біз тек қана жылдамдықтарға не қойдық штрих қойдық штрих деген сөз соқтығысқаннан кейінгі деген мағынаны береді яғни соқтығысқаннан кейінгі жылдамдықтың туысқаннан кейін екінші жылдамдық деп қарастырылады деген сөз түсіндіре алдық қой ары қарай енді серпімді әрекеттесу яғни бізде жаңа айттық қой екі дене міне қараңыздар ә, келді мына жерге келіп түйіскеннен кейін екі екі екі бағытта кетті яғни бұл абсолютті серпімді соқтығысу иә немесе міне әрекеттесуге дейін әрекеттескеннен кейін екі екі бағытта кетті демек ә, серпімді ә, соқтығысу дегеніміз екі дене соқтығысуға анан кейін екі бағытта кетеді қандай бағытта кету маңызды емес маңыздысы екі бағытқа қарай кетіп қалуы деген сөз ары қарай кеттік енді денелердің абсолютті серпімсіз әрекеттесу яғни серпімсіз соқтығысу деген сөз серпімсіз соқтығысу деп жатқанымыз бұл әрине соқтығысқаннан кейін нәтижесінде екі дене бір бағытта қозғалуы яғни ол кезде қалай болады міне қараңыздар ә, бірінші дененің массасы мен жылдамдығы екінші дененің массасы мен жылдамдығы соқтығысқаннан кейін екеуі бір бағытта болғандықтан екеуінің жылдамдығы не болады деген сөз в болады деген сөз бір жылдамдық болады ал массалар екі түрлі қосылады деген сөз біз бұны екі жағдаймен қарастырамыз бірінші жағдай және екінші жағдай бірінші жағдайымыз егер қараңыздар жылдамдықтар қарама қарсы бағытта қозғалатын болса таңбасы азайтылады тек қана осы жердің таңбасы азайтылады қарама қарсы өйткені қарама қарсы бағытта соқ келіп соқтығысып бір бағытта кететін болса таңбасы теріс болады деген сөз ал егер бізде міне қараңыздар ә, жылдамдықтары бір бағытта яғни бірдің артынан екіншісі барып соқтығысқаннан кейін бір бағытта кетуі бұл кезде таңбамыз оң болады деген сөз бұл бізде не екен абсолютті серпімсіз соқтығыс яғни абсолютті серпімсіз соқтығысу дегеніміз соқтығысқаннан кейін екі дененің бағыты бір бағытта қозғалу деп толық айтсақ болады ары қарай осыған байланысты бір есеп шығарып көрейік иә бізде мына жерде не берілген екі дене берілген бірінші дененің массасы мен жылдамдығы берілген екінші дененің массасы мен жылдамдығы берілген егер екі дене соқтығысқаннан кейін бір бағытта қозғалатын болса оның жылдамдығы неге тең болады дейді демек бізде қалай еді м 1 в 1 қосылған m2 в 2 иә Э, <clears throat> тең болады М1 қосылған М2 және жылдамдық. Осы жерден жылдамдық табатын болса қалай істейміз? Э, М1 В1 қосылған М2 В2 бөлеміз астында М1 қосылған М2 дейміз. Орындарына қойған кезде мына жылдамдыққа тең. Жылдамдығымыз тең болады. Біріншісінде 3-ті көбейтеміз 1-ге, қосамыз 6-ны көбейтеміз 2-ге, бөлеміз массалар бізде бір қосылған екі демек 3, 3-ке 12 ін қоссақ 15. 15-ті 3-ке бөлетін болсақ 5 метр бөлінген секунд жылдамдыққа тең деген сөз немесе бізде мынандай бір есеп келуі мүмкін массасы 10 килограмм вагон 2 метр секунд жылдамдықпен қозғалады оны 3 метр секунд жылдамдықпен келе жатқан массасы 15 тонна вагон қуып жетеді егер соқтығысу серпімсіз болса соқтығысқаннан кейін вагондардың жылдамдығын табыңыз дейді жақсы ол үшін біз не істейміз бірінші болып формуланы жазамыз m1 v1 қосылған m2 v2 деп аламыз тең m1 қосылған m2 деп аламыз иә и бізде жылдамдыққа тең осы жерден жылдамдық табатын болсақ соқтығысқаннан кейін жылдамдық иә m1 v1 қосылған m2 v2 болады өйткені көбейту мына бетке бөлу болып өтеді нәтижесінде m1 қосылған m2 деп аламыз ары қарай мәндерін қоямыз болды иә біріншіден неше 10 көбейту 10-ның 3-і көбейтеміз 2-ге қосамыз 3 көбейту 15 көбейту 10-ның 3-і ә, бөлеміз астында массалар нешеге тең 10 тонна деген сөз 10-ның 3 дәрежесі қосылған 15 көбейту 10-ның 3 дәрежесі ары қарай жоғарысында бізде 20 көбейту 10-ның 3-і қосылған 45 көбейту онның үші бөлеміз астында 25 көбейту онның үші деген сөз ал енді 20 жоғарды 65 көбейту онның үші бөлеміз астында 25 көбейту онның үші енді осы жерде үш дәрежелерін қысқартып жіберсек болады деген сөз ғой иә ал бізде 65 пен 25 бір біріне қарай қысқара ма әрине қысқармайды демек біз не істесек болады жай ғана бөлеміз 65-ті бөлеміз 25-ке яғни нешеге тең болады ол кезде жылдамдығымыз тең болады екен 2,6 метр бөлінген секундқа нәтижесінде ответ с деп белгілеп қойсақ болады екен тестте осы келуі мүмкін келесі мына бір есепті шығарып көреміз ә, екі дене қарама қарсы бағытта келіп соқтығысқаннан кейін екеуі де ә, бір бағытта кетсе жылдамдығы қалай болады дейді жақсы олай болса m1 көбейту v1 азайтылған m2 көбейту v2 тең m1 қосамыз m2 және жылдамдық деп қояйық осы жерден жылдамдық табатын болсақ m1 v1 азайтылған m2 v2 бөлеміз m1 қосылған m2 деп аламыз так бірінші жылдамдығымыз 5-ті көбейтеміз 2-ге қосамыз так мынау не үшін жиырма болып кетті екіге қосамыз он көбейту үшке бөлеміз то есть азайту екен ғой бізде иә азайтамыз астында массаларын қосатын болсақ екіге үш бес болады так мынау бізге отызға тең мынау нешеге тең так онға тең иә аха сол кезде он азайтылған отыз бөлінген бізде беске тең демек жылдамдығымыз тең болады азайтсақ минус жиырма бөлеміз беске так минус төрт метр бөлінген секунд бізге былай деген жалпы жылдамдықтың моделі яғни демек бұны неге аламыз модульге алатын болсақ бұдан неше шығады төрт метр бөлінген секунд шығады деген сөз екен ары қарай мына жерде есепті шығарып көрейік екі дене бізде мына жерде не істеген қарама қарсы келіп соқтығысқан соқтығысқаннан кейін бағыттары әртүрлі бағытта қозғалған иә демек қандай соқтығысу абсолютті серпімді соқтығысу формуламыз м бір в бір тең то есть қосу иә қосамыз м екі в екі деп аламыз м бір в бірдің штрихы м екі в екінің штрихы бізге мына жылдамдықты табу керек олай болса не істейміз орындарына қояйық бірінші жылдамдығымыз бес Көбейту 10, я. Қосамыз. Так, екіншісі бізден еше кеттен. 6-ны 5-ке көбейтсек, 30, я. 6-ы көбейту. 6 көбейту 5, деп қойық. Ар-қарай, бірінші жылдамдық. Әміміз 5-ке тен болса, жылдамдық 0-ке тен қосылған. 5 ә, то есть мына жерде бес емес бізде он екен ғой иә он бес көбейту жылдамдық белгісіз демек мына екеуі елу елуге отыз сексен иә сексен тең не болады мына нөл болып кетеді демек бес в ға тең деген сөз в ны табатын болсақ сексенді бөлеміз неге беске деген сөз так бізде қысқартсақ бола ма қысқартсақ беске қысқармайды демек сексенді бөлеміз иә нешеге 5-ке бөлеміз так қысқартсақ та болады екен 16 метр бөлінген секунд 16 16 метр бөлінген секундқа тең деп аламыз ары қарай енді осы тақырыбымыз қаншалықты түсінікті түсінікті емес екенін анықтау үшін бар болған үш есеп бердік есептерді шығарамыз комментар ретінде қалдырамыз түсінбеген болса сұраймыз жақсы оқушылар келесі сабақта жолыққанша сау болыңдар